Bu gün səhər saatlarında Krımın Sevastopol şəhərindəki buxtada yerləşən Ukraynaya məxsus sualtı dronların Qara Dəniz donanmasının gəmilərinə hücum etməsinin görüntüləri yayımlanıb. Qeyd edək ki, yayılan xəbərlərdə hücum zamanı işğalçı Rusiya ordusunun Qara Dəniz donanmasının flaqmanı olan Admiral Makarov gəmisinin zədələndiyi də bildirilmişdi.